venido, acepta Jesucristo. Amigo que tú has venido, acepta Jesucristo. No digas todavía. se acerca ya. La venida de Jesucristo muy pronto se acerca ya. Si tú no te preparas, aquí te quedarás. Si tú no te preparas, aquí